Clemente Simasco, Ilya большое спасибо. Номер 177 провожаем аплодисментами и встречаем на паркете танцевальный дуэт под номером 191. Анастасия Васильченко, Никита Павлов. Амина Агаркова, Александр Зевелев. танцевальный дуэт. Я с удовольствием представлю вам в финале под номером 227. танцует Анастасия Дубровская, Михаил Попов.